我哋收 e n g e 送咗嚟旺角嘅溪頭，咁咧就準備咗一盒嘅檸檬啦，就希望沿途咧就請呢個香港人咧試下食檸檬。咁首先咧，我就邀請問下佢哋有冇興趣試食啦。當佢哋應承咗之後咧，我就會打開呢個盒。你你要高啲高啲。入面咧？ 我哋都嘗試過喺旺角嘅天橋揾人去接受呢一個 sour lemon challenge，不過反應似乎一般啦，所以我哋決定移師去理工大學去揾下嗰邊嘅同學，或者去喺嗰邊睇下有冇人可以接受我哋呢個 sour lemon challenge。哇哇！嗯，没关系，你 <laughs> 挑选一个。 O K，唔得啦，因為已經接受咗呢個。係一定要揀嚿嚟食啊！係啊，使細嚿啲得唔得？好啊，我揀，我攞啲半貨嚟 O K，有三個嚟果喺入面。係食？啊，係。 唔係福嚟㗎，唔係福嚟，我哋大家都食咗㗎。係啊係啊，餵拣揀個。 好酸啊，Carol！你冇反應嘅。好酸都要食㗎啦，因為係咯，你哋揀咗就要食㗎啦。 覺得呢個就係而家政改嗰個方案嘅意思啦，就係佢先揀咗一啲嘢俾我哋，然後我哋就冇其他選擇之下，一定要食啲生嘢。所以食完你，我真係覺得係咩感覺？我唔想 l 水 g e 我靠！哈哈哈哈被騙。對一開始我以為是那種橙子。I was a little bit disappointed. Like I'm hungry, so I was hoping like there was. 我覺得唔係，我覺得好奇怪啊！你話有得揀，得一樣嘢食咯，係即係冇得揀咯。嗯，係啊。咁覺得公唔公平唔公平，唔公平。咁我三種我就 expect 三種唔同嘅嘢啊，我諗住係三個唔同嘅。係係啦，其實我哋真係冇得揀。係啦，諷刺緊而家其實真係冇得錯，冇得揀。如果冇中央，我哋檸檬都冇得食啊！耶！ <laughs> 啲馬公園。 我啱啱今朝去完翻嚟。哦。我支持你哋賣貨嘅。誒，希望你哋嘅行動可以有所收嚟。話就話得緊，但實際上冇得緊，即係被騙。係，你有冇咩同學想同而家拜緊課嘅學生講咧？咁誒，我希望大家都加油啦！即係一個星期嘅課生，尤其你先開成，都唔係爭好遠嘅啫。我希望香港冇辦法嗯，多謝你。多謝。 大家一個禮拜去爆破啦！我都支持爆破，我都冇翻學，但係爆破不爆學。你覺得應該做嘅就去做咯。係同未爆破嗰啲講。你再唔企出嚟咧，就冇得揀㗎啦。肯肯定冇得揀。日日食檸檬啊！即係，專如啲做夠啲自己食飯先得，唔好人哋擺嘢喺度，你就食。你要自己決定去食邊一種檸檬。我要食荔枝。 嚟嚟多次，肯肯定冇得揀， <laughs> 即係都好開心咧，有唔同咧可以幫我哋咧做呢個誒做呢個挑戰嘅。咁我留意到一样嘢咧，就係學做食嘅時候都唔一個問題啦，就係究竟我咪要連皮食咧咁樣樣。咁好彩嘅係今日呢一個 challenge，你都仲可以揀，你可唔可以食嘅？但係如果我哋真係接受咗人大今日呢個方案嘅時候，我哋分分鐘而選擇要唔要皮都冇得揀嘅，可能佢逼你食。 咁所以就希望可以透過呢個電影，即係呢個少少嘅 challenge 啊，令大家去再諗下究竟我哋呢個政改方案係咪值得支持咧？